皆さんよろしくお願いします。私は XOTV のジェームスです。これからよろしくお願いします。皆さんにとって心底の悩みまで打ち明けられる真の友達になりたいのです。今日の映像は日本の地震と火山噴火についてのものです。日本は日の輪と呼ばれるあ環太平洋上山帯に位置する半端に地震が発生する地震国です。 日本はすぐ大地震が発生するはずです。日本は2011年2月13日に7.3の地震が発生しました。2月13日の地震は本震が発生したことで、2月28日までは余震が発生しました。したがって、追加的な全震と本震、地震がまた発生する恐れが あるので注意しなければなりません。3月1日から2週間、つまり3月14日までに14時間の間、気を抜かのいてください。そこを申し上げます。これは3月1日のリアルタイム速報ですので、必ずご覧になってください。 昨日と今日は日本の九州、鹿児島県の約東で2回連続の地震が発生しています。この地震は大地震を生み出す可能性が高いです。2021年3月日本に大地震が発生する確率は非常に高いです。 家族の大地震の前兆圏今日から私たちは大地震が発生するかわかります。富士山噴火も発生し約3000万人が死亡してます。まだ2月28日に桜島火山が噴 火し2021年だけで28回噴火したのです。2月28日に28回噴火したのですが、28という数字の意味を刺繍イメテイては死を意味します。最近の 地震と火山は3日間連続6回地震が発生したことで、また、2022年2月28日10時帝国に火山が爆発しました。最高の危機ショットです。地震が発生し、建物の下に敷かれても、レスキュー隊が車で 耐えながら、ホイッスル吹き、救助生をすると助かる場合が多くため、最後まで希望を捨てないでください。皆さん、視聴してくださってありがとうございます。これからもたくさん動画アップロードするので、よければチャンネル登録とお気に入り 登録してください。